Хватит ругаться на меня. Я не виноват, что ты пушистый. Ну-ка, лежи. Кошмар какой, все меня исцарапал. Да потому что шерсти больше, чем собаки. Ты жрешь, как коня. А я кота заводила. Еще ругается на меня. Кошмар какой. Ну-ка, лежи спокойно. Не пререкайся со мной, лежи спокойно, я тебе ничего не делаю. И не надо жаловаться. Я тебя могу в ветеринарку отвезти, тебя там вычешут. Но ты же не хочешь. Ну вот и я так думаю. Ну-ка, лежи спокойно.